えー、皆さんと一緒に、えー、この祭りを、えー、盛り上げていきたいと思います、えー、精一杯踊りますのでどうかよろしくお願いいたします準備 No, yes, sir! No, yes, sir!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

はい、えー、どうもありがとうございます。えー、最後に、えー、緊張のアドン坂です。最後まで、どうかご声援よろしくお願いいたします。 ありがとうございました